colores! Hola amiguitos, bienvenidos a Juegos y Colores. Hoy vamos a pintar y colorear el planeta Saturno con los colores del arco iris. Thank you. Viajando en el espacio, espacio, vamos, vamos, viajando en el espacio, espacio. Nuestra nave nos llevará a la velocidad de la luz volará. Vamos, vamos.